Chers frères de la CAFI asiatique, je vous donne mon bonjour fraternel. Je suis heureux de vous adresser la parole à partir de Rome, alors que vous vous êtes réunis pour un temps de réflexion et de formation en Thaïlande sous l'égide de Bernard Holzer. Bernard Holzer, comme vous le savez, est le délégué du supérieur général pour l'Asie c'est un homme à qui je fais confiance et qui sera mon représentant personnel, ainsi que Marcelo, pendant ce temps de rencontre en Thaïlande. C'est pour moi important que les jeunes assomptionnistes originaires d'Asie puissent se rencontrer. Il est absolument indispensable de créer une conscience de groupe. Et cette conscience de groupe, il faut la former progressivement. Vous êtes originaire des Philippines, vous êtes originaire du Vietnam, vous êtes originaire de Corée, certains vivent en France, d'autres dans d'autres pays, et il est important que vous puissiez créer des occasions de vous retrouver pour discuter, réfléchir, penser à l'avenir et s'engager concrètement pour le royaume de Dieu aujourd'hui en Asie. Certains d'entre vous viennent de vivre la Riyad. C'était aussi un temps de formation avec nos sœurs de différentes congrégations assomptionnistes. Maintenant, vous poursuivez avec cette rencontre de la CAFI asiatique et je suis heureux de vous encourager à aller plus loin dans la découverte interpersonnelle. Vous savez qu'il y a une coordination interasiatique qui est l'organe qui permet au supérieur général, avec le provincial de France et le provincial d'Amérique du Nord, Philippines, de coordonner les différentes activités de l'Assomption en Asie. Avec le père Bernard Holzer, nous nous sommes rencontrés avec Benoît Xuin, avec Miguel Ondias. Nous nous sommes rencontrés en Corée cette année, avec les frères issus des différentes communautés de Philippines, Vietnam et Corée. Et nous avons pu avancer sur les différents projets. Je voudrais vous donner rapidement les conclusions qui ont été les nôtres. Il nous semble important de renforcer notre présence dans les médias. Bayard Presse est un des piliers de notre présence en Asie. Il faut que chacun puisse prendre conscience de l'importance de la présence chrétienne dans les médias, que ce soit dans la presse, que ce soit dans la radio, que ce soit sur le web. Nous avons à être présents en tant qu'assomptionnistes pour présenter le royaume de Dieu. Il faut que nous travaillions dans l'édition aussi, que nous puissions rédiger des livres, traduire des livres, permettre aux chrétiens et aux non-croyants de découvrir la foi catholique. Il est important aussi que nous continuions de travailler en direction du monde des jeunes et des vocations. Nous avons besoin de vocations asiatiques pour permettre à la congrégation d'avoir ce visage multiculturel qu'elle est en train de prendre. Il est bon que nous puissions être proches du monde des étudiants et que nous leur proposions aussi de vivre la vie assomptionniste. Enfin, nous devons être proches aussi des pauvres et des petits. Je suis content que nous ayons un orphelinat au Vietnam, qu'aux Philippines il y ait l'ONG Calaob, où nous nous préoccupons des réfugiés, des gens sans abri. Il est bon aussi, comme en Corée, que nous travaillions en direction des personnes handicapées. Tout cela montre la générosité qui est à l'œuvre dans la foi chrétienne. Et je remercie chacun des acteurs de travailler en ce sens. Alors nous sommes présents aujourd'hui, nous sommes une petite congrégation, nous sommes présents aux Philippines, nous sommes présents en Corée, nous sommes présents au Vietnam. Toutes nos implantations sont fragiles, puisqu'il s'agit de fondations, soit un peu plus anciennes comme la Corée, soit de moins de dix années comme les Philippines et le Vietnam. Nous sommes donc encore dans une phase de construction. Et je demande que chacun d'entre vous déploie son énergie pour consolider notre présence en Asie. Et il faut voir grand, il faut voir large. Il faut que nous puissions aussi réfléchir à d'autres implantations apostoliques. Cela peut être bien évidemment au Vietnam, aux Philippines ou en Corée. Mais nous pouvons regarder plus loin, nous avons maintenant des frères en formation originaires de la Chine et de l'Inde. Il faut que nous réfléchissions aux possibilités d'annoncer aussi le royaume de Dieu dans ces immenses pays. Que pouvons-nous faire Que devons-nous faire Donc vous réfléchissez à la façon d'être assomptionniste en Asie. Je vous encourage pour que ces quelques jours de travail ensemble soient vraiment des jours de fraternité, des jours de partage, des jours de joie vécus entre vous. Nous pensons bien à vous, nous qui sommes à Rome, hein, nous avons le souci de, de, bien vous accompagner. Donc que Bernard Holzer, que Marcelo Martiel soient là pour bien vous témoigner notre amitié. Chers frères, je vous remercie et je vous souhaite un bon temps de travail en Thaïlande.